नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आजकल के मॉम शिकायत लेके आती है कि बच्चा ये नहीं खाता है बच्चा वो नहीं खाता पर थोड़ी सी मेहनत उनकी फूड पर्सनालिटी बना सकती है तो आइए जानते हैं बच्चों के लिए हेल्दी फूड क्या है भोजन को समुचित रूप से पचाने के लिए ज़रूरी है पर्याप्त मात्रा में पानी इसलिए बच्चों को दिन में कम से कम आठ ग्लास पानी पीना चाहिए